Salut Alors, euh, des nouvelles de l'inondation Ben, c'est pas terrible parce que je viens d'avoir des nouvelles de l'expert en assurance euh, qui ne peut passer que fin septembre. Donc, je sais pas quand on aura de nouveau un beau studio pour faire de belles vidéos. Euh, si vous voulez m'aider, il y, a des liens utiles en description. Mais en attendant, je voulais pas vous laisser des mois sans rien. Alors, j'ai commencé à racler mes fonds de tiroir, ou plutôt les fonds de disque dur en l'occurrence, et j'ai retrouvé cette vidéo que j'avais filmée au tout début de la chaîne et, que j'avais pas sorti parce que j'en étais pas très content. Euh, je me trouve un peu mou et puis elle est trop longue. Enfin, c'était le début et j'étais moins à l'aise qu'aujourd'hui. Alors, euh, bon, si vous avez euh, la patience de regarder une vidéo un petit peu trop longue et, un petit peu trop chiante, <laughs> je rigole. J'ai bien découpé en chapitres et un bon chapitrage pour aller directement à, ce qui vous intéresse. Voilà, ça va être une vidéo un petit peu interactive, on va dire. Il va falloir avancer probablement, à moins que vous ayez envie de me regarder chipoter pendant plus d'une heure. J'ai pas vraiment eu l'occasion de faire un montage plus serré parce que pareil, mon ordi vidéo il est cramé et celui sur lequel je bosse maintenant il est au bord de l'explosion quand je fais de la vidéo dessus. Mais euh, bref, ce qui va suivre c'est une vidéo qui s'inscrit dans la série Wave Shipping Créatif. Euh, la série Wave Shipping Créatif c'est une série dans laquelle j'utilise euh, des modules pour ce pourquoi ils ne sont pas faits. Alors quoi, comment, hein Bah oui, ici je vais utiliser des séquenceurs comme source audio en les faisant tourner à des vitesses de malade. Bah, voilà, je vous invite à regarder ce que ça donne. Et histoire de trouver le temps moins long, je vous invite aussi à trinquer à la santé des experts. Hein. Connaissez-vous Adam Neely si vous arrivez à tomber sur une demi-vidéo sans avoir jamais vu une des siennes, je ne sais pas comment vous faites. En tout cas, il a fait deux vidéos super intéressantes dans lesquelles il explique que le rythme et l'harmonie, et donc aussi plus basiquement le tempo d'une musique et la hauteur d'une note, sont un seul et même phénomène un phénomène périodique évidemment, mais s'inscrivant dans des échelles de temps tellement différentes que nous les percevons comme des phénomènes distincts. Alors, je ne vais pas élaborer sur les implications théoriques de ça parce qu'il le fait beaucoup mieux que moi, mais je me suis dit qu'on pouvait pousser l'expérimentation pratique un peu plus loin. Alors, on va faire tourner des séquenceurs modulaires à la vitesse de fréquence audio et on va utiliser les différentes valeurs des pas successifs du séquenceur pour dessiner une forme d'onde, et donc créer un timbre. Bon, on s'y met Alors, j'ai monté ici tous les séquenceurs que j'avais. On va commencer par le LADIC S142, petit séquenceur de voltage 4 pas, simple, efficace, abordable. Ensuite, le Memo Slider de Flame. Bon, c'est plus qu'un séquenceur, mais je ne vais m'occuper que de sa fonction séquenceur. On a donc 8 euh, pas de voltage. Clairement, mon séquenceur préféré, le Voltage Multistage de Verbos. Toujours un séquenceur de voltage à deux canaux cette fois-ci. Et ensuite, le Turing Machine, celui-là il n'est pas à moi, c'est Nathan de Norchestra qui me l'a prêté pour cette vidéo. Du coup je le connais pas très bien, mais je voulais vous le faire écouter parce que je trouve que de tous, spoilers, hein, c'est celui qui va sonner le mieux. Comme la plupart des séquenceurs ont besoin d'une cloque externe pour tourner. À part le voltage multistage, aucun n'a de clock interne. Et de toute façon, même le voltage multistage, sa clock interne tournera jamais à, des fréquences audio. Donc, il faut rentrer une onde carrée de fréquence audio en guise de clock à partir d'un oscillateur. Et j'ai choisi le Dixie 2 Plus d'IntelliGel parce que vous voyez, on peut facilement le transposer par octave avec ce sélecteur et vous verrez que pouvoir passer facilement d'une octave à l'autre sans complètement détuner l'oscillateur, ça va être super pratique un oscilloscope pour voir ce qu'on fait. Ça va être un petit peu chaud de synchroniser l'affichage de l'oscilloscope, alors euh, on s'en occupera plus tard. Je vais d'abord commencer par euh, le plus simple qui est faire tourner ce séquenceur-ci, le LADIC S142, à la vitesse d'une fréquence audio. On prend l'onde carrée de l'oscillateur, on la rentre dans l'entrée clock, et pour le moment je le fais tourner très lentement exprès pour qu'on voit ce qui se passe. À chaque impulsion de l'oscillateur, le séquenceur avance d'un pas. Il a quatre pas. Ça veut dire que pour compléter un cycle, il aura besoin de quatre impulsions de l'oscillateur. En d'autres termes, la fréquence de l'onde qui va sortir de celui-ci sera quatre fois inférieure à la fréquence de l'oscillateur. C'est un peu comme une sub euh, deux octaves en dessous on n'a que 4 pas. Hein. Euh, tous les autres ici en ont 8, 8 et celui-là va jusqu'à 16 pas. Donc ça veut dire qu'on a besoin de faire aller l'oscillateur à une fréquence assez élevée. Et donc, ce truc va essentiellement marcher pour les basses. Parce que là, je suis à l'octave la plus élevée de l'oscillateur, mais je descends de deux octaves, et parfois ce sera de 3, voire de 4 octaves. Et de toute façon, euh, les séquenceurs, il y a une fréquence à partir de laquelle ils vont plus réussir à suivre. Ça va dépendre du séquenceur et on peut un petit peu les aider en ajustant la largeur de pulse qui sort de l'oscillateur. Selon les séquenceurs, il y en a qui vont préférer une pulse plus étroite, d'autres une plus large, et donc on peut un peu chipoter pour gagner peut-être une octave, une demi-octave vers le haut, mais c'est essentiellement un truc pour faire des grosses basses. Et dans ce cas-ci, on n'a pas besoin de monter aussi haut parce qu'on divise la fréquence que par 4, on ne sera que deux octaves plus bas que la fréquence de l'oscillateur. Il est temps de vous faire écouter ce que ça donne et aussi de regarder l'oscilloscope. Alors, premièrement, je voudrais tuner l'oscillateur, l'accorder hein, pour nos voisins les endives. Euh, et on va prendre le signal du séquenceur et on ne voit rien parce que les quatre pas sont à zéro. Je vais monter un des pas. Et donc là, on commence à voir ce qui se passe, mais on voit qu'il y a un problème de synchro. En effet, c'est bien joli que l'oscilloscope soit synchronisé sur euh, l'oscillateur, mais il ne devrait se synchroniser que sur un cycle sur quatre de l'oscillateur pour être synchronisé sur le séquenceur. Est-ce que je continue à appeler ça un séquenceur ou est-ce que je l'appelle un wave shaper Parce que, appelons-le un séquenceur, même si c'est pas comme ça qu'on s'en sert. C'est pourquoi j'ai prévu ici, juste pour la synchro de, de l'oscilloscope un diviseur de fréquence. Et donc, il faut diviser par 4, c'est ici, et rentrer ici. Boum, ça y est, et ça marche pas. Ah, ça danse parce que, vous voyez, ici on avait un signal bipolaire, les signaux audio sont toujours bipolaires, mais en le passant par le diviseur de clock, on le transforme en signal unipolaire. Vous voyez, il commence à zéro. Tiens, on n'est pas obligé de regarder euh, l'onde qui sort du séquenceur. Tant qu'on parle de l'onde rouge ici, celle qui nous sert à la synchro. Et donc elle commence à zéro. Elle monte jusqu'à plus 5, euh, j'imagine. Euh, elle, déborde de l'affichage. C'est pas ça qui est important, mais le problème c'est que l'oscilloscope il se synchronise là où l'onde croise le zéro. Et donc il faut simplement changer son point de synchronisation. Non plus à zéro, mais n'importe où au-dessus. Voilà, comme ça. Et maintenant, on va remettre l'onde qui vient du séquenceur, et voilà, ça ne bouge plus. Vous voyez, c'est très pratique de pouvoir choisir la fréquence euh, octave par octave, et je vais faire des basses. Dans toute la vidéo, je vais faire des basses. Donc, je choisis une fréquence assez basse. On n'a plus besoin de voir l'onde de synchro maintenant. Voilà. Vous voyez qu'on a le même problème avec le séquenceur. Ce sont des voltages de 0 à 5 euh, volts, ou de 0 à 10 volts, ou 0 à 8 volts. Ça dépendra du, séquenceur, mais ce sera toujours unipolaire. Alors, c'est pas très grave parce que la carte son, elle filtre la constante continue et ce qui s'enregistre dans l'ordi, ça va être une onde euh, audio bipolaire tout à fait normale. Mais pour l'oscilloscope, c'est dommage de n'utiliser que la moitié de la résolution de l'affichage, donc on va transposer euh, simplement le euh, voilà l'afficheur. Euh, voilà. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce module-ci pour diviser Par exemple, j'aurais pu choisir le, générateur de sub de Pfer. Attendez, il n'est pas loin. Ça c'est un module à finalité audio donc qui génère une onde bipolaire. En plus, il aurait suffi de tourner des potes pour choisir la division, tandis qu'ici chaque fois que je devrais changer de division, euh, je, devrais changer le jack de, prise. Alors ben simplement parce que Ici, je n'ai que 2, 4, 8 et 16 comme division. Or, tout à l'heure, quand on jouera avec le Turing, vous voyez qu'on a des divisions de 3, de 5, de 6, de 12, et celui-ci les fait toutes. Enfin, sauf la 12. Pour celle-là, on n'aura pas de, synchro euh, parfaite. Et à propos, je vais râler un petit peu. C'est le Clock Divider 2 de chez Dupfer. Avant, j'avais le 1. J'ai choisi le 2 parce qu'il offre plus de divisions possibles. Mais afin d'offrir ces divisions supplémentaires, ils ont dû rajouter un switch ici. Et tant qu'à faire, ils en ont mis deux. Et le problème de ces switches, c'est que du coup, pour pouvoir les mettre, il a fallu décaler tout le circuit un petit peu vers la droite. C'est un circuit qui est perpendiculaire au panneau avant. Ils ont tout décalé un peu vers la droite. Et le résultat de ça, c'est que le connecteur d'alimentation, il dépasse un peu euh, sur le terrain du, module d'à côté. Et si le module d'à côté est un temps soit peu profond, mais genre 2 ou 3 cm c'est déjà trop, et eh ben du coup euh, on peut pas le mettre tout contre. Et vous voyez, j'ai tout qui est décalé, il y a celui-ci qui est pas plat, du coup qui chevauche un peu celui-là. C'est un peu mal foutu de la part de Dupfer. Bon, maintenant on va commencer à créer notre forme d'onde. Vous voyez les positions des quatre pas du séquenceur, nous les voyons littéralement se dessiner dans l'oscilloscope. Et à propos, j'avais augmenté la sensibilité de l'oscilloscope ici pour rien. Euh, c'est juste que j'étais pas allé jusqu'au maximum avec les, potes du séquenceur. Donc voilà, ça c'est l'équivalent d'une onde d'Annecy euh, ou ramp comme on peut l'appeler dans ce sens là qui aurait été euh, quantifiée aurait été euh, bit euh, donc, ce qu'on peut faire avec ces quatre pas, qui en plus se règlent complètement manuellement, bah, c'est assez limité. Hein. J'ai l'impression que on a déjà fait le tour. Voilà, grosse basse. Voilà, j'ai l'impression qu'on a à peu près <laughs> fait le tour de ce qu'on pouvait faire ça trouve quand même son utilité. Je vais vous montrer quelque chose que j'ai fait. C'est, voilà, imaginez qu'on ait cette forme d'onde-là. Euh, finalement, ça revient à doubler la fréquence par deux. Hein. On a complètement off, complètement on, complètement off, complètement on. Et maintenant, imaginez que je fasse ceci. Je vais essayer de pas trop passer mes mains devant la caméra. Voilà, on pourrait faire un fondu entre euh, une onde carrée et l'onde carrée de l'octave supérieure. Et, ça pourrait être intéressant de sampler ça, d'en faire une wavetable. Et on va passer à l'ordi et je vais vous montrer ce que j'ai fait avec une wavetable basée exactement sur euh, ce principe. Alors ce que j'ai fait, j'ai samplé euh, ce qu'on vient de faire sur ce petit séquenceur 4 pas et j'en ai fait une table d'ondes. Euh, si je parcours la table d'onde, on voit que là, j'ai les pas 2 euh, et 3 à fond et les pas 1 et 4 au minimum. Et puis, voilà, euh, je parcours la table d'onde et on a 1 et 3 au maximum. Et donc, ça revient à dire qu'ici on a une onde carrée ou plus ou moins caréoïde, hein, et à l'autre extrémité de la table d'onde, on a une onde carrée aussi, mais de fréquence double. Et en la parcourant, on fait comme un fondu entre les deux. Hein. C'est ce que vous venez de me voir faire manuellement sur le séquenceur. Ben, voilà, une fois échantillonné et converti en table d'onde, ça donne ça. Alors, euh, dans ce synthé virtuel, j'ai fait un patch que je vais plutôt appeler un preset pour pas confondre avec les patchs euh, du modulaire. J'ai fait un preset dans lequel la position dans la table d'onde correspond à la position sur le clavier. Ah, pourquoi Parce que moi, j'aime bien jouer des solos de LED endiablés. Et euh, emporté par mon enthousiasme, j'ai tendance à parcourir tout le clavier, et même souvent j'aimerais bien qu'il y ait une sixième octave. Et euh, le problème c'est que ça tient difficilement dans un arrangement, c'est à peu près immixable quand on a un instrument euh, qui passe intempestivement des basses euh, ou suraigus. Et donc ça c'est un moyen de, compresser un petit peu la, tessiture de ce que je joue. Donc là je vais jouer sur trois octaves, de ce dossier à ce dossier sur le clavier, mais comme la note la plus aiguë appelle une forme dans la table d'onde qui est une octave plus basse que la note la plus grave, on a en réalité sur trois octaves de clavier que deux octaves d'écart et ça donne... Voilà. Pour vous donner euh, une comparaison, si j'allume l'autre oscillateur euh, qui, lui n'a pas cet effet, on entend bien un intervalle de 3 octaves entre ces 3 octaves sur le clavier. Ok Par contre, avec ma table d'onde super spéciale, pour 3 octaves sur le clavier, on n'entend que deux octaves. Évidemment, on peut faire le contraire, et je ne me suis pas gêné, hein. un preset qui élargit encore la tessiture, euh, je ne sais pas à quoi ça peut servir en pratique, mais en solo, en tout cas, ça m'éclate. Et donc voici cet autre preset. Alors j'ai rajouté un deuxième oscillateur qui lui n'a pas cet effet, mais bon, il enrichit le son, et voici ce que ça donne. voilà par exemple ce qu'on peut faire. Alors maintenant, je vais vous montrer ce qui, dans mon expérience, est vraiment le pire et apparemment ne marche pas. C'est le Memo Slider de Flame. Donc c'est un séquenceur, en tout cas c'est comme séquenceur que je vais l'utiliser. Il fait 8 pas, donc pour l'oscilloscope, hop, il faut diviser notre signal de synchro par 8. On reprend la pulse, la rentre. Alors, c'est quelle entrée qui fait cloque ici Trigger in. Voilà, c'est ça. Voilà, les potes sont déjà un petit peu mis n'importe comment, donc ça va faire une forme d'onde quelconque. On va s'écouter la sortie. Et si je me souviens bien, c'est très moche. Là, évidemment, ça tourne trop lentement. Voilà. Alors là, ça va encore. En fait, je... c'est moins pire que dans mon souvenir. Par contre, il traque vraiment pas très haut. Si je monte d'une octave, déjà, ça devient un peu noisy. C'est parce qu'il n'a pas la précision suffisante pour tourner à cette vitesse. Euh, une octave encore au-dessus. Ah. Franchement, euh, quand j'ai essayé ça avant de faire la vidéo, c'était bien pire. J'ai utilisé un autre oscillateur qui peut-être euh, envoyait un, signal qui lui plaisait moins. Euh, on peut jouer avec la largeur de pulse qu'envoie l'oscillateur, mais clairement, ça permet d'empirer les choses, mais pas de les améliorer. Bon, tant qu'on reste dans les basses, pourquoi pas Je trouve quand même que c'est celui qui sonne le moins gras. Mais c'est en tout cas l'occasion de vous montrer ce que ça donne avec un séquenceur de voltage à 8 pas, encore basique. En tout cas, je l'utilise ici comme un séquenceur basique. Parce qu'après, avec celui-ci et celui-là, on va plus s'amuser. Euh, bah voilà, bah écoutez, il euh, n'y a pas grand-chose à montrer. Je vais quand même enregistrer, je vais faire des petites... Euh, des petites variations de timbre comme ça, un peu au hasard, euh, histoire de s'enregistrer quelque chose de sympa. Non, vous savez quoi Non, ça m'emmerde. Ça m'emmerde. C'est moche, c'est pas intéressant. Il y a quelque chose qui pourrait être intéressant ici, c'est qu'il a un glide. Et ça permettrait de, casser le, le, côté carré de l'onde et d'avoir des pentes à la place. Je serais simplement très étonné que le glide puisse fonctionner à des vitesses aussi élevées. Même si je le mets sur fast... Ah Ok. Ah bon. Donc là il est off et dès qu'il devient on, il agit très fort, on voit que ça, ça donne un petit peu comme un filtre passe-bas, c'est normal. On voit l'onde s'arrondir un petit peu. Euh, je, je trouve personnellement que ça n'a aucun intérêt esthétiquement, mais ça avait un intérêt didactique. C'est pourquoi je vous l'ai montré. Là, j'augmente le glide. Ça revient à émousser l'onde euh, à la manière d'un passe-bas. Ah ouais euh, on va quand même un peu jouer parce que, parce que regardez, il y a une entrée CV pour le glide. Et donc, ça pourrait faire un peu comme un filtre si on décidait d'en jouer des notes. Donc j'ai ici mon signal de clock euh, qui vient de l'ordi. Lui maintenant, il est reconverti en séquenceur, donc littéral. J'ai dit que j'allais utiliser l'enveloppe pour contrôler le glide. Euh, il va très certainement y avoir besoin de, mettre un atténuateur. Voilà, boum. Et ah, on va sans doute avoir besoin de la de l'enveloppe inverse, on va voir, mais je pense bien. Je copie la cloque ici pour la rentrer dans mon enveloppe et mon enveloppe, on la voit traficoter. Alors pourquoi l'enveloppe inverse Parce qu'on part d'un timbre complètement étouffé et puis je voudrais que l'enveloppe ouvre ce timbre en raccourcissant le glide. Alors on va jouer des notes, pour ça on va rentrer dans l'entrée volt par octave de l'oscillateur. Comme j'ai pas envie de balayer euh, les 5 ou 8 octaves ou je sais pas combien on peut en balayer avec, un, avec le voltage qui sort de ce séquenceur, on va mettre un petit atténuateur. Voilà. Et comme j'ai envie de jouer des notes justes, on va passer aussi par le quantizer, Le quantizer, le quantifieur, pardon les gars. Je vais changer la division de la cloque sur le convertisseur MIDI ici. Voilà. tant que le Memo Slider a, du mal à, traquer euh, à cette vitesse. Hein. Voilà. Une octave plus bas, il y arrive mieux. Voilà, c'est moche, mais c'est éducatif. Maintenant, on va commencer à faire des trucs sympas. On arrête avec le Memo Slider, on va jouer avec euh, le multistage on va piloter le multistage. Donc pareil, on commence à une vitesse lente, vous voyez bien que ça circule. On va accélérer jusqu'à une fréquence audible. Et on va prendre la sortie, disons la sortie A, qui est celle du dessus ici. On va s'écouter ça. connaissez ce son c'est l'équivalent d'une dent de scie qui serait modulée en amplitude par une carré de fréquence 4 euh, fois supérieure. Ce que je dis là, ça n'a rien à voir avec euh, la manière dont j'ai patché. Hein. J'ai juste dessiné une forme d'onde qui ressemble à ce que donnerait une dent de scie modulée en amplitude par une carré. Si ça vous rappelle quelque chose, ça sonne un petit peu comme l'Alpha Juno, l'oscillateur de l'Alpha Juno ou du MKS 50. Euh, oui, il proposait cette forme d'onde là. On peut faire des choses complètement différentes. Là, c'est un peu bas, mais tout dépend du timbre. Hein. Il y a certains timbres pour lesquels euh, une note aussi basse euh, donne toujours aussi bien. on peut faire des choses un peu rigolotes. Et je trouve que ça sonne déjà mieux que le, que le flim. Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'on a deux canaux. Et ça, c'est un crossfader. On pourrait mixer les deux canaux du multistage ensemble et peut-être utiliser une enveloppe ou un LFO pour contrôler ce mixage. Alors, c'est quoi euh, J'en ai marre du contour. Euh, je pensais que c'était une bonne idée. C'est une variante du function de make noise. Euh, je pensais que ce serait une bonne idée pour changer un peu, mais en, en fait, il me fait chier et je vais mettre un function à la place tout de suite. Alors, première chose qu'on voit, c'est que l'affichage de l'oscilloscope complètement sorti de l'écran. C'est parce que ce crossfader, comme beaucoup de modules euh, Wave Shaper et même parfois des VCA, il inverse l'onde qui rentre. Je ne sais pas pourquoi, je suppose qu'électroniquement c'est plus simple à faire comme ça. Et en audio, c'est pas grave du tout parce que, bon, à moins que l'onde interfère avec une autre euh, version d'elle-même, l'oreille humaine n'est pas du tout sensible à la polarité. Mais dans ce cas-ci où on a une onde qui est toujours positive, toujours entre 0 et plus 5 euh, j'imagine, quand c'est inversé, bah, du coup on est entre 0 et moins 5 et on doit redécaler, bah voilà, oui, j'ai dû décaler de 5 volts, de plus 5 volts euh, l'affichage. Oui, bah, d'ailleurs regardez, on voit bien que c'est inversé. Quand je monte, maintenant une tirette, ça descend pourrais utiliser un inverseur, hein, mais euh, j'ai pas envie de compliquer le patch. Donc ici, on peut maintenant faire un fondu entre deux formes d'ondes. Avant d'en explorer les implications, je vais mettre un LFO sur le fondu pour que cette partie-là se fasse toute seule. c'est pas vraiment un LFO, c'est une enveloppe bouclée. La différence est qu'on est toujours en voltage positif, mais ça pose aucun problème. Vous voyez que je dois simplement mettre euh, le bouton de fondu euh, au minimum au lieu de le mettre euh, à la moitié comme je ferais avec un LFO qui serait bipolaire. On va ralentir ça pour avoir le temps de voir ce qui se passe. Et on a besoin d'un atténuateur pour scaler ça correctement. Tout ça pour vous montrer ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il faut faire attention quand on dessine deux formes d'ondes, qu'on n'ait pas des formes qui viennent euh, trop s'annuler l'une l'autre. Imaginons que je fasse euh, une forme d'onde comme celle-là. Vous voyez, il y a trop de positions comme ici et là, Là, ici, trop de positions où ça vient s'annuler. Ah, ici, là aussi. Et donc, finalement, pendant le fondu, il reste plus grand-chose. Donc, euh, le meilleur moyen, c'est de commencer par faire euh, deux ondes identiques et ensuite déformer l'une des deux, mais sans aller jusqu'à euh, une position franche. essayons tout à fait autre chose. On se refait le coup de la mélodie avec euh, une enveloppe à la place d'un LFO. C'est marrant, on voit passer les fondus ici. Euh. On, essaye différents timbres, on chipote un petit peu. Voilà. Maintenant, on a euh, le diquet vers le silence, parce qu'ici, on a une onde complètement silencieuse, hein, tous les potes alignés. évidemment, ce serait bien d'avoir un petit filtre, un petit VCA en prime. Hein, euh, à soi tout seul, euh, une altération du timbre, euh, ça... Hein, comment on va faire Ouais. Je sais. Une minute. Voilà. C'est l'aperture de RIO, Rio, Rio, RYO, je sais pas comment on dit ce nom. C'est un filtre VCA, LPG, selon ses modes. Et il est Vactrol, ça veut dire qu'il va euh, ramollir un peu toutes les enveloppes qu'on lui envoie. Ah voilà, ça valait la peine quand même. Hein. On essaye de se faire un mini voyage toujours à 135 BPM. Hein. si on voulait faire des choses encore plus intéressantes, ça pourrait être intéressant d'avoir deux enveloppes différentes, une pour le timbre et une pour le, filtre, euh, le, le, LPG. On va dire que c'est laissé à titre d'exercice, hein, pour ceux qui ont envie de s'amuser. Et nous, on va passer au dernier séquenceur ici, au Turing Machine, que je trouve peut-être le plus intéressant au niveau timbre, le moins prévisible en même temps. D'ailleurs, c'est pour ça que j'en ai pas un, à moi. Je suis trop obsessionnel. Le, random, c'est pas mon. L'aléatoire, pour parler en div, c'est pas mon approche de la musique. Mais pour ceci, euh, on va voir que c'est quand, euh, quand même très chouette. Allez, le temps de terminer cette petite séquence qu'on enregistre là. Euh, alors, je débranche tout. Ça, ça peut toujours servir. On va pas faire de séquence pour le moment. Toute cette partie-là, voilà, les, câbles mauvais et rose, là, ils sont plus câblés à rien. Euh, ça, ne sert plus à rien, mais ça reste là parce que on pourrait vouloir euh, s'en servir plus tard. Le Turing Machine, il a une sortie pulse, c'est-à-dire que ce sont simplement des gates quand on l'utilise en séquenceur, mais nous, les fréquences auxquelles on va le faire tourner, peut-être que justement le terme de pulse s'applique mieux. Et il a une sortie out où en fait euh, bah, c'est un séquenceur CV qui sort une séquence de voltage différent donc ça permet de faire euh, ce qu'on faisait avec euh, les autres séquenceurs ici on rentre les deux dans le, crossfader mais pour le moment on s'en sert en manuel et donc je vais simplement le laisser caler sur l'entrée 2 donc pour entendre ce qui sort de la sortie CV j'ai essayé d'utiliser des codes de couleurs pour qu'on comprenne un peu ce qui se passe et finalement j'ai l'impression que tout est de la même couleur. On, va mettre un, câble rouge pour piloter le Turing Machine avec l'oscillateur. Voilà. Boum. Boum. Donc, le truc du Turing Machine, c'est que c'est un séquenceur aléatoire qui donc, euh, il change de séquence. Là, il est complètement aléatoire. Et donc, et, plus on, s'écarte du centre avec ce gros pote là, euh, moins souvent il va changer de séquence. Et donc, pour nous, une séquence, ça équivaut à un timbre. Donc, là, il change de timbre un peu tout le temps. Au milieu, c'est quasiment plus que du bruit, tellement c'est aléatoire. Et à la fin, il est calé sur une séquence, c'est-à-dire sur un timbre en ce qui nous concerne. Euh, malheureusement, même calé à fond comme ça, euh, toutes les quelques minutes, il change quand même abruptement parce que je sais pas si euh, le pote va pas assez loin sur cet exemplaire ou si, c'est juste comme ça avec ce modèle. moi, ça me fait chier. Et c'est pour ça que j'en ai jamais acheté. Mais en même temps, je trouve que c'est lui qui sonne le mieux. Et d'ailleurs, on va bypasser complètement l'aperture pour être sûr de l'entendre. <laughs> Ah, ah ouais, ça fait une différence, Alors ici, on a un autre moyen de changer l'octave c'est en changeant la longueur de la séquence dans le Turing Machine. Euh, bon, quand on change comme ça, souvent il revient avec toutes ses guettes à 0 ou toutes ses guettes à 1, enfin bref, euh, on a du silence. Euh, enfin, là, on n'écoute pas les gates, c'est les CV, mais pareil, ils sont tous au minimum ou tous au max. Donc, il faut le laisser un peu en aléatoire si on veut utiliser cette manière-là. Bon, alors sur deux, le problème c'est qu'on n'a que deux pas. Et donc, la moitié du temps, les deux pas seront soit tous les deux à zéro ou tous les deux au max plus on augmente le nombre de pas, moins il y a de chances d'avoir un silence. Ce qui est sympa à faire quand même, c'est de voir comment les pas 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12 nous font balayer des harmoniques. Là, on a 16 pas. et je vais réduire le nombre de pas progressivement. Ça, c'est une quinte au-dessus une octave. C'est juste chiant que ça coupe sans arrêt. Et donc qu'est-ce qui se passe si je le bloque là ah, hein. ah bah voilà, comme ça ça marche. Il fallait le mettre à gauche. Je vous dis, je connais pas bien ce module, je... Bah, c'est pas le mien. ça c'est sympa, deux minutes. Mais on va se mettre une séquence de 16, donc ça c'est pour synchroniser l'oscilloscope. Et je veux bien qu'on ralentisse un peu pour voir ce qui se passe. Écoutons plutôt la sortie gate. Voilà, on a une séquence de 16 gates. Et à la rigueur, il y a moyen de le programmer. Il y a le bouton Write ici qui permet d'enregistrer des gates fermées ou des gates ouvertes. Je vais me mettre sur une séquence de 8, ça, ça se verra mieux. Bref, euh, c'est super chiant à faire et entre ça et les aléatoires, pour moi, ça revient au même. Hein. Bon, ce que je vais faire maintenant, c'est jouer avec les deux paramètres du Turing Machine, la longueur de séquence euh, et le taux d'aléatoire. Pour le moment, on écoute juste la sortie pulse. Après, on écoutera la sortie CV ou un mix des deux et on enregistre tout ça. Là, pour commencer, euh, je le fais varier euh, relativement lentement. Ça va nous donner différents timbres euh, qu'on peut couper en petits bouts et boucler pour obtenir des sons d'oscillateurs assez gras, je trouve. le coup classique, le passage silencieux. donc là, on n'est plus qu'à 4 pas. À 4 pas, on a déjà une chance sur... Euh, c'est une chance sur 4 ou alors euh, une chance sur 16 On dirait plutôt que c'est une chance sur 16 de tomber sur euh, un timbre complètement silencieux. Alors, c'est intéressant parce que, donc, on dirait que au centre, ici, euh, on a le plus d'aléatoires. Il n'y a pas deux cycles qui se suivent qui sont identiques. Et puis plus on s'écarte du centre, plus on stabilise le timbre, c'est-à-dire la séquence du Turing, pendant longtemps. Mais on dirait qu'on passe moins souvent par des passages silencieux. Dans la moitié gauche, la moitié droite. Non. Bah, du coup, peut-être qu'on peut aller jusqu'à 3 et 2 pas Évidemment, là, le nombre de variantes possibles avec seulement deux pas est très limité. Hein. Il n'y a que quatre timbres possibles, du moins avec les gates. Alors, on va essayer d'autres divisions, juste pour euh, tester d'autres timbres. Ça va changer la note, évidemment, chaque fois qu'on ne sera pas sur un multiple euh, de 4. Ça, c'est 5. donc si on veut synchroniser le, grâce au Clock Divider 2 de Dubfer, on peut faire ça. Ah, ah, oui, alors c'est bizarre, parce que donc euh, ici à gauche apparemment la séquence dure deux fois plus longtemps. Et donc on aurait besoin d'une division de 10, ce qu'on n'a pas. ok. et par contre à droite, donc à, droite on a des moments 0 et à gauche on a deux fois plus de steps. Si bien qu'on va pas s'en sortir avec les divisions ici. Bon, soit. ça, c'est 6 pas. Et alors pour finir, 12 pas. Et là, au niveau synchro de l'oscilloscope, il n'y a rien à faire parce que 12 euh, divisions, ça n'existe pas sur le clock divider. Euh, Peut-être que le Quad Clock Distributor de 4MS pourrait le faire. Lui, il a toutes les divisions dont on a besoin, en supposant qu'il tourne à cette vitesse. Le mien est occupé dans un autre patch pour le moment, donc euh, on va faire 100. Alors maintenant, on va rendre le timbre un peu plus intéressant en mixant la sortie CV du Turing. ça, c'est la sortie CV. Ça, c'est la sortie gate. Alors, on voit qu'un gate fait un demi-pas en durée. Hein. et que le CV, lui, il dure tout le temps du pas. Et là, on mixe les deux ensemble. Et j'aime bien avoir euh, environ 35% de Git dans mon CV. Voilà, en cesse pas. Et maintenant, je voudrais faire une petite séquence mélodique. Donc, commençons par euh, remettre la mélodie. sortir du low pass gate, On va d'abord mettre juste le VCA. Alors, c'est marrant, c'est que même en mode pur VCA, sans filtre, le réglage de résonance semble euh, toujours fonctionner. Et je suppose qu'il fait feedback alors. Ça sonne un peu comme du feedback. Ça rend le son plus, plus clair, comme ça. Alors maintenant, on remarque tout de suite un problème, c'est que les variations de timbre euh, font que euh, chaque timbre a, un volume très différent. Et donc, ce serait bien de pouvoir compresser ça. J'ai pas de compresseur en Eurorack, mais une distorsion, bah, ça compresse aussi. Et je vais insérer une distorsion avant le filtre. Et je vais utiliser le, TG4 de euh, Future Sound System. Donc vous ne le voyez pas parce qu'il est hors caméra, mais on se rend compte que le changement de timbre, c'est-à-dire les, changements aléatoires de la séquence du Turing Machine, euh, ne se produisent pas forcément au début des notes. Alors ce qu'on va prendre, c'est l'end of rise de l'enveloppe. Et comme le rise, c'est-à-dire l'attaque, est au minimum, ça revient donc au début de l'enveloppe, au début de chaque note. On va rentrer dans l'entrée CV du Turing Machine. Et je crois avoir remarqué Et ce réglage-ci ne marche pas mal. On va un petit peu jouer avec euh, ce son. On va réenclencher le filtre encore essayé de balancer l'enveloppe aussi dans le crossfader qui gère la balance entre la sortie CV et la sortie Pulse du Turing Machine et j'ai l'impression que ça donne un son plus mordant. Hein. ce que je vais faire, c'est essayer de mettre d'autres distorsions en parallèle avec euh, ma sortie du, filtre du LPG. C'est un LPG, c'est un combiné euh, filtre passe-bas et VCA. Ça s'appelle un low pass gate. Il faut en mettre un tout petit peu. essayons de repasser à 8 pas. C'est moche, c'est moche. j'ai coupé les distos euh, parallèles qui venaient après le filtre. Thank you. Thank you. les séquenceurs que nous avons utilisés jusqu'ici ont une chose en commun, c'est qu'ils ne sont pas pucés, ils ne sont pas munis de microprocesseurs. J'en suis presque sûr. J'espère qu'il y en aura pour me corriger si je me trompe. J'ai peut-être un doute concernant le Memo Slider. Je, vois rien qui ressemble à un CPU ou un quartz là-dessus, mais en même temps, je suis pas sûr. Et maintenant que j'y pense, j'ai peut-être un doute aussi en ce qui concerne le Turing Machine, mais je ne pense pas qu'il tourne avec un microprocesseur parce que l'expérience aurait probablement moins bien donné si c'était le cas. Je m'explique. Lorsque le comportement d'un module est programmé, on appelle ce programme le firmware, plutôt que simplement régi par le design de son circuit électronique, il tourne sur un processeur qui est rarement un processeur aussi puissant que ce qu'on va trouver dans un ordinateur ou un smartphone. Ce sont plutôt des processeurs lents, enfin suffisamment rapides pour effectuer la tâche prévue, mais lent par rapport aux standards d'aujourd'hui, parce que ce sont des processeurs dont on attend avant tout qu'ils consomment moins, et puis euh, qu'ils ne fassent pas exploser le prix du module. Donc, quand on lui demande de tourner à un tempo équivalent à une fréquence audio, et on parle là de plusieurs centaines, voire milliers de BPM, la plupart des modules dont le comportement est régi par du code tournant sur un microprocesseur se vautrent lamentablement, comme nous allons le voir dans un instant. J'ai choisi pour cette expérience le robot Suite 16 Plus, et je voudrais qu'il soit bien clair que ceci ne sera pas une critique du robot Suite 16 Plus. Je trouve que c'est un excellent séquenceur, vous trouverez probablement pas mieux pour le prix et pour la taille, c'est un excellent séquenceur quand on l'utilise pour ce pourquoi il est fait. Mais là, nous allons le sortir de sa zone de confort et vous allez voir qu'il ne va pas beaucoup aimer. Alors, je vous explique le patch, c'est toujours la même chose. S'il vous plaît, ignorez tout ce câblage euh, ici, c'est un autre patch, ça n'a rien à voir. Ce qu'on a fait, c'est en jaune, c'est simplement euh, la sortie carrée de l'oscillateur qui passe par un diviseur de cloque pour synchroniser l'oscilloscope. Et en gris, on a la dent de on aurait aussi bien pu utiliser l'onde carrée, qui va faire avancer les pas du séquenceur. Ensuite, on sort du canal 16 du séquenceur, parce que pourquoi pas le 16 on rentre dans l'oscilloscope pour voir ce que ça donne, on ressort de l'oscilloscope vers ma sortie ligne pour écouter ce qu'on fait. J'utilise l'oscillation de Studio Electronics, c'est du gaspillage de bon oscillateur, mais il était là donc euh, il va nous servir à ça. Pour le moment, il tourne très lentement, vous voyez les pas avancés d'ailleurs, et vous voyez que le séquenceur répond assez bien à mes commandes. Regardez le temps qu'il lui faut pour afficher euh, le, S, le V, ou bien c'est un U, le L. Hein. c'est intéressant parce qu'on verra plus tard qu'il va ramer un petit peu. Donc on a mon canal 16, sur lequel on a 16 pas. Et vous voyez, j'ai allumé cette rigueur-ci. On devrait les voir sur l'oscilloscope, mais on voit que dalle. On les verra lorsqu'on le fera tourner plus rapidement. Vous voyez que je peux ajouter des triggers. On entend la modification dans la séquence. Maintenant, accélérons l'oscillateur jusque dans les fréquences audio. presque. On va y arriver. Ah. Et vous voyez, on arrive à peine dans les fréquences audio que déjà ça part en couille et que le séquenceur n'arrive plus à suivre. Et regardez maintenant, si j'essaye d'utiliser l'interface, le temps qu'il lui faut pour tracer son S par exemple. Si j'augmente encore la fréquence, non seulement ça ne ressemble plus à rien, mais regardez, j'essaye d'activer ou de désactiver des, pas. Il arrive même plus à répondre à mes commandes. Il est complètement gelé. Ah, il s'est passé quelque chose. L'interface est presque complètement gelée parce que le processeur passe tout son temps à essayer de suivre le tempo qui rentre sans même y arriver. Si je, je rediminue la fréquence... Ouais, tout de suite, tout va de nouveau bien. Alors évidemment, on va pouvoir gagner une, deux, trois octaves en réduisant le nombre de pas. On n'est pas obligé de faire une séquence à 16 pas. On va essayer une séquence à 8 pas, une séquence à 4 pas. Euh, tous les nombres de pas intermédiaires seraient possibles, mais limitons-nous à ça pour l'expérience ça va un petit peu diminuer l'intérêt d'utiliser ce séquenceur en particulier parce que avec ses 16 pas et ses 16 canaux, on aurait pu dessiner des timbres différents sur différents canaux et puis passer par un crossfader, euh, un petit peu comme ce qu'on a fait pour le voltage multistage mais avec plus de deux canaux et on aurait pu utiliser un crossfader comme le Morph 4 de Yor Analog qui nous aurait permis de faire des mariages très intéressants entre quatre canaux Évidemment, quand on réduit la séquence à 4 pas, le nombre de timbres possibles devient très limité. Commençons par réduire à 8 pas. Donc, nombre de pas du canal 16, 8 pas. On édite les pas du canal 16. Donc là, de nouveau, vous voyez ce qui se passe. On va accélérer et en accélérant, ça va commencer à s'afficher sur l'oscilloscope. Donc ça commence à rentrer dans le domaine des notes euh, de musique, mais je pense que on n'arrive toujours pas à balayer une octave, ou peut-être est de l'ordre d'une octave, mais il va falloir réduire le nombre de pas à 4 pas. On pourrait même aller jusqu'à 2 pas, mais alors ça n'a vraiment plus d'intérêt. Hein. Ah, regardez comme il a du mal là, quand ça tourne à cette vitesse, et c'est même pas encore si rapide. Hein. longueur bla, du canal 16, 4 pas, pas du canal 16, et là on voit qu'on en a qu'un d'allumé, là on en, a combien j'arrive même plus à voir, ah voilà, 3, l'interface se mettait à déconner euh, quand on le faisait tourner à telle vitesse. C'est même pas euh, la caméra qui, qui n'arrive pas à capter ce qui se passe. Enfin, il y a peut-être ce problème-là en plus, mais je vous assure que <laughs> l'interface, même euh, à l'œil nu, déconne déjà. là, on frise avec la limite. Ah, on y est. On peut toujours pas monter très haut. Ça devient utilisable, mais tout juste. Et il a fallu sacrifier ce qui faisait le plus grand intérêt de ce séquenceur, le nombre de pas qui aurait permis de créer des timbres très variés sur différents canaux et ensuite de les mixer, de les switcher, de s'amuser avec ça. il n'y arrive déjà plus. Alors, là c'est des triggers. On peut aussi faire des gates. Donc là, alors ça, c'est un sous-menu. Mais je vous assure que même pour moi qui n'aime pas les menus et les sous-menus, le robot, il est vraiment très facile à prendre en main de ce point de vue-là. Mais là, je m'y perds parce qu'il réagit pas très bien à cause de l'interface qui lag. Donc je diminue la fréquence pour qu'il puisse un petit peu reprendre son souffle. Et là, je vais demander à ce que sur le canal 16, ce ne soit plus des triggers mais des gates. voyez ce que ça donne Les gates sont liés entre eux alors que le trigger ne dure qu'une portion de la durée du pas. Ceci par exemple, je change la propriété d'un autre canal. Ça devrait n'avoir aucun effet sur le timbre. Et pourtant, on entend une légère différence. Ça prouve bien qu'il a beaucoup de mal. Ah oui, ça joue sur la durée des triggers. Et comme normalement, il s'agit bien de triggers et pas d'un signal audio, ça devrait n'avoir aucune incidence sur le fonctionnement du séquenceur. Je le remarque juste maintenant parce que j'écoute ce qui sort des sorties trigger. Passons, c'est vraiment un détail. Allez, on se remet 8 pas sur euh, ce canal. Parce que je voudrais montrer le coup des gates avec quelque chose de visuellement un tout petit peu plus parlant. On doit être à la limite de ce qu'il peut arriver à, à produire comme note. Vous voyez Ça, ce sont les gates. Ça, ce sont les triggers. Oh, on est un petit peu au bout de ce qui est possible de faire. Euh, et c'est ce qui arrivera avec la plupart des séquenceurs pucés, je le crains. Allez, on va encore s'essayer juste une séquence de deux pas. L'intérêt en est fort limité, mais ça nous permet de monter plus haut et de voir comment il sonne. du noise. Hein. Là, je monte trop haut. Essayons en mode gate. Mais c'est vraiment pour dire qu'on aura entendu tous les proutes qu'il est capable de sortir. ça c'est une de carré, oui, sans blague. nous avons hélas fait le tour de la question. Voilà, je ne sais pas s'il y a un nom pour ce qu'on vient de faire. Euh, c'est pas de la synthèse soustractive, ça c'est sûr. Est-ce que c'est de la synthèse additive Si ça n'a pas encore de nom, euh, j'aimerais bien en créer un. On va dire que c'est de la synthèse constructive. J'aime bien ça. Et on va... Oh bordel Ça, c'est pour le bêtisier. Hein. voilà. Si vous l'avez pas trouvé trop longue, eh ben, tant mieux pour vous parce qu'il y en a encore un bout qui vient. Allez, à la